せーの。さあ、始まりました。少量チャンネル。翔太です。よね、少量です。はい。今日はですね、はい。これはもう YouTuber に必要なもの、量に、うん。初めて編集してもらいます。よというのはですね、まあ、ある動画があるんですけど、うんうんうん。その動画が、うん。なんと、うん。 お蔵入りになりました <laughs> まあ、っていうのはですね、僕らで昨日くらいに撮った動画で、うん、まあ編集まで全て終わらしたんですけど、うん、何をしたかというと、歌対決。そうそうそう。アカペラ対決そうそう。をしたんですけど、うん、まああまりにも、俺らが歌が下手すぎて、 <laughs> こりゃ見せれないな、そう。っていう話に至ったわけなんですけど。世に出せないと。 申し訳ないそうまあでもそのそれより以前の素材に関しては、まあまあまあ見れなくはないかなって思って、最初の方ねそう、なのでほぼ初めての編集を、うん、りょうさんにしてもらおうと思いますはいどういやできそう無理 <laughs> 無理とか言っちゃいけないんだけどね、本当はやらないといけないんだろうけどずっとね翔太にお願いしてたから、 まあそうですねもともと僕だけでやってたんですけど、うんうん、まあ打ち方とかは分かんないと思うから、うん、こういうの入れたいとかね、うん、あの突っ込んでもらったら、俺の思うようにやっていいのねもちろんもちろんもちろん、はいじゃあちょっとうんー。じ見た最初からやっていきますまあ終了はいもう最初にも入れたい なんてあの、ドゥール、ドゥールって音に合わせて入れて。入れてじゃないわ、入れたい。 <laughs> 音に合わせて。ちょっともう一回ね。ドゥルドゥル、トゥトゥルトゥルトゥル、トゥトゥルトゥ、トゥ、トゥ、トゥ、トゥ、トゥ、トゥ、トゥ。何の歌知らない <laughs> 知らない本当忘れたけど <laughs> 何撮ってんだよあのさ、うん、いやなんかしたいなここなんかしたいえむず <laughs> なんかしたいけどどうしていいのか全然わかんないちょっと一旦ここ保留うん忘れたけど何撮ってんだよあのさ、うん、カラオケバトルしないカラオケカラオケ行くの行かない行かない行かないえどこですんだよ家で家で 家で、うんここで歌うの終了風呂場でカラオケすんのそれでどっちがコメントとかでうん翔太が勝ち亮が勝ちってどっちかがえー、えーっていうのさ <laughs> なんか流れさせたい風呂場でカラオケすんのそれでどっちがコメントとかでうん翔太が勝ち亮が勝ちってどっちかがえーマジかうんしよう いや自信ないよ俺も俺も自信ないんだけど、うん、いいかなと思っていいよ下手だよで負けたら何するえ負けたらどうするじゃあさあの今度、うん、動画内で1万円企画した時に、うん、それをおごるええー <laughs> 突っ込んでよいや違うのよどうしていいか分かんないのよ言葉おかしいなっていうところは突っ込んでいいんだよえー、むずっ 編集ってこんなむずいのでどっちかがええー、マジかうんしよういや自信ないよ俺も俺も自信ないんだけど、うん、いいかなと思っていいよ下手だよで負けたら何するえ負けたらどうするじゃあさあの今度、うん、動画内で1万円企画した時に、うん それをおごるえー、経費だろういやもうそこはもう自腹で払ってもらいますマジかよもう勝負だ負けた方がねそう負けた方が1万円企画の1万円お支払いなんかその罰ゲーム今決めたじゃん、うん、負けたら1万円企画の、うん、なんかそれをなんかちょっとやりたいよね、うん、テレテレテレとかああ なんかその、罰ゲームのルールをちょっとバーンってここに入れて、うん。そう、そういうイメージ。なんか言葉入れたい言葉とかあるえー、っと、ない。 <laughs> えー、経費だろいや、もうそこはもう自腹で払ってもらいます。マジかよ。もう勝負だ。負けた方がね。そう、負けた方が、うん。 1万円企画の1万円お支払いはいひょにょなんかやっぱりさはいだいぶなんかへこんだんじゃないお腹がいや見せなくていいから <laughs> ここはやっぱ翔ちゃんのお腹にクローズアップしたいよねなんかやっぱりさはいだいぶなんかへこんだんじゃないお腹がいや見せなくていいからどうせへこませてんだろへへこませてないへこませてないこれが普通今 <laughs> 5キロとか変わるとさ、うん、今のさところにさ俺の、これ心の気持ちで、うん、あの嘘だろって入れといて <laughs> どうせへこませてんだろへこませてないへこませてないこれが普通今5 <laughs> キロとか変わるとさ、うん、やっぱ変わるよね変わる見た目ねいやなんかわかんないけど別に俺は普通だよ普通ってどういうことさやっぱ言えるか <laughs> 普通ってどういうことさみたいなね 交換音と一緒にね <laughs> 俺は普通だよ普通ってどういうことさ本当にやめてほしい翔ちゃんのそれ <laughs> やっぱなんか今アクシデントがあったから、うん、アクシデントのところちょっと効果音入れたいよねガシャンガシャンにするのうん、うん、うん、 本当にやめてほしい翔太のそれ <laughs> 何アピールしてんのよ親に言われなかったお腹冷える冷えないようにそう入れろって上入れなさいってちっちゃい時は言われてたかもしれないけど今更言われないよいやもう俺はそれが根付いて生きてきてるから <laughs> あの今気づいたけどパンツ透けてっかんねえ嘘嘘本当ほらあ本当だよし じゃあ1曲にする2曲にしよう2つも歌うのあ全然フルコーラスじゃなくていいよ1番だけとかああ、うん、だってい <laughs> や突っ込んでよいや <laughs> <laughs> 突っ込んでよいっぱいさ突っ込みどころあったじゃん今まですごいね翔ちゃん突っ込んでよ突っ込みどころがさありすぎてさ、うん、こういちいち突っ込まないといけないあんまりありすぎると、うん、なんかえっ、ー、となんていうの 恋っていうかなんかうるせえみたいな感じになるからそうよねそこまでしなくていいんだけどちょこちょこさ飽きさせないというかはいはいはいちょうどいいぐらいのいや難しいセンスだなこれはそもそもじゃないそもそもの素材が悪いよこれはあ何俺らの技量じゃんそんな <laughs> ひょにょ いや難しい編集って難しいね、うん、ちょっとちゃんと今後なんか翔ちゃんの編集のことも考えて撮影しよう <laughs> いいよいいよ <laughs> おさすがね翔ちゃんそんなの必要ねえとさすがです